Ana laylası Əzizə Cəfərzadə Kəndin kənarında cavan bir meşə vardı. Meşənin salındığı vaxtı çoxları xatırlayırdı. Şüvərək ağaclar cərgə ilə boy atmış, qol budaq uzatmışdılar. Günlərin bir günü kəndin adamları gördülər ki, əkilən sahə əməllicə bir meşə olub. Bu ara meşədən qarğalar xəbər tutdular. Qarıldayıb aləmə səs saldılar. Quşlar, heyvanlar axışıb cavan meşəyə gəldilər. Yuva tikməyə, məskən salmağa başladılar. Cavan meşənin təzə heyvanları balaladılar, körpəcə quşların səsi meşəni başına götürdü. Sakit meşə birdən-birə canlandı, səsləndi. Quşlar pırıldayıb ağacdan ağaca qonur, kolların dibində eşələnib özlərinə yem axtarırdılar. Heyvanlar, quşlar körpəcə balalarını bəsləməyə başladılar. Kirpi nəyisə çəkə-çəkə yuvasına dartırdı. Sığırçınlar, qaranquşlar haraysa uçub gedir, ağızlarında yem tezcə də yuvalarına qayıdırdılar. Bir gün qarğa kirpiyə dedi: "A kirpi bacı, hardasan? Çoxdandır gözümə dəymirsən." Kirpi başını qaldırdı. Qonşusu qarğanı görüb dedi: "Heç soruşma qarğa bacı. Başımı qaşımağa macal tapmıram." "Niyə ki?" qarğa təəccübləndi. "Başını qatan nədir? De, bəlkə köməyim dəydi." "De, balalarım elə də çox yeyirlər ki, yuvaya getməyə gətirməkdən yorulmuşam. Gedirəm yenə də yem axtarmağa. Neyniyim? Körpələrə ac qoya bilmərəm ki. Hə, hə, belədir. Ürəyini qısma. Elə mən özüm də sənin günündəyəm. Yəni, sənin balaların da çox yeyir, heç inana bilmərəm. Maşallah de, körpələri gözə gətirərsən. Qarğa yem daşımaqdan yorulmuş ana kirpiyə acıqlandı. Elə bilirsən, təkcə sən yem daşıyırsan? Mən burada oturub baxıram, hamı daşıyır. Hələ qaranquşlardan xəbərin yoxdur. Körpəcə qaranquşlar elə acgözdülər ki, yazıq anaları bütün günü rahatlıq bilmirlər. Hə, hə, düz deyirsən. Mən də görmüşəm. Sarı dimdikli ağızlarını düdkeş kimi açıb dururlar. Hövsələləri çatmır. Titriyə-titriyə yem gözləyirlər. Görən bu qədər yemi necə yeyirlər? Onlara ağırlıq eləmir. Ağırlıq eləsə yeməzlər ki. Günlər ötüb keçirdi. Artıq balalar bir qədər böyümüşdülər daha özlərinə yem axtarıb tapa bilirdilər. Bütün günü çığrışır, oynaşırdılar. Axşam olacaq yuvalarına çəkilirdilər. Analarına sığınıb yatışırdılar. Analar da balalarına layla deyirdi. Bir gün meşədə mübahisə düşdü. Hamı öz laylasını tərifləyir, onu dünyanın ən gözəl laylası sayırdı. Kirpi dedi, Yeryüzündə ən gözəl layla biz kirpilərin laylasıdır. Bəli, bəli, bizim laylamızı eşidəndə heyvanların qəzəbi soyuyur. Onlar bəd əməllərindən əl çəkirlər. Elə mülayim, elə yumşaq olurlar ki, heyvanlar dedilər. Bir oxu görək, kirpi oxudu. Darağı neylər balam, tikanları daraqdı. Balam hələ yatmayıb, balam hələ oyaqdı. Dovşanlar qəti etiraz eləyib bir səslə söylədilər. Yox, kirpi bacı, elə şey yoxdur. Bizim laylamız sizinkindən yaxşıdır. Ən gözəl laylanı ana dovşanlar deyir. Bir qulaq az. Mənim atılıb düşən, oynağan dovşan balam. Meh vurur, ətir saçır, yuxuna yovşan balam. Bu laylanı eşidən qarğa güldü. Eh, gör nəyi tərifləyirlər. Yəqin biz qarğaların laylasını eşitsəz, ömrünüz boyu ancaq onu oxuyarsınız. Qarqar edən qarğalar, budaqları yırğalar, Tez yatar, tez oyanar, tənbəl olmaz qarğalar. Qarğanın laylasını eşidən bülbül cəhcəh vurdu. Cəhcəh vurub qaçaram, bağda qanad açaram, qızıl güllər açanda nəğmə deyib uçaram. Bülbülün məlahətli səsini eşidən kimi heyvanlar və quşlar sustular. Hamısı ən gözəl laylanın bülbül laylası olduğunu söyləmək istəyirdi ki, kənddən gələn həzin bir səs ətrafa yayıldı. Laylay dedim yatasan, qızıl gülə batasan, qızıl gülün içində şirin yuxu tapasan. Ah, nə gözəl layladı. Kirpi özünü saxlaya bilmədi. Hamı kəndə sarı boylandı. Onlar bilmək istəyirdi ki, oxuyan kimdir? Qarğa dedi. Bax, bu layla doğrudan da gözəldi. Görən kimdir onu oxuyan? Bülbül qəhərləndi, dedi. Mən bilirəm, laylanı oxuyan anadır, insanların anası.'' Nədən bildin? Bir vaxtlar insanların evində qəfəsdə yaşayanda bu mahnını eşitmişəm. Ana oxuyar, mən dinləməkdən doymazdım. Mənə belə gəlir ki, dünyanın ən gözəl laylası ana laylasıdır. Gəlin biz də bu laylanı öyrənib balalarımıza oxuyaq. Bülbülün təklifi hamının xoşuna gəldi. Dovşan dedi, mən bundan belə balalarıma bu laylanı oxuyacam. Qarğa dedi, mən də. Kirpi dedi, mən də. O vaxtdan cavan meşədə yaşayan heyvanlar toran qovuşanda kənddən yayılan ana laylasını dinləyir, sonra da o laylanı öz laylalarına qatıb balalarına oxuyurlar. Balam layla, alayla, gülüm layla, alayla, layla dedim adına, haq yetişsin dadına, hər layla eşidəndə balam düşər yadıma. Balam layla, alayla, gülüm layla, alayla.